Фәйрүзә, тынычлан. Нинди Фәйрүзә? Минем исемем Мильвина. Мине берсе дә белми. Бөтенесе түгел. Гомер үтә. Нигә үтә? Булды, рәхмәт, кызлар. Бер үзем килеп җитмәс идем. Туфлилар кыса шул. О, сәлам, сәлам, сәлам. Оп, сәлами, ништячок. Син кем? Мин сездә уйнаячакмын. Нәрсә эшли беләсең инде син? Урындыклар чараулы. Нәрсәсе бар инде моның? Кара. Сез күрдегезме моны? Әйе, аңа үзе трудовик урындыгау чыгып бирә. Ярар, сөйләшмәс, башлыйбыз. Киттек! Те! Бор! Бар иде киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде, эх дәрте бар. Ә безнең беренче миниатюра бик аңгыра, табиб. Доктор, доктор, нәрсә аның белән? Без аны югалттык шул. Ничек инде югалттык? Шулай була ул тормышта. Аның бит температурасы гына иде. Ә-ә, сез пациент турындамыни? Мин попрыгунчикны югалткан идем, хаман таба алмыйм нишләптер. О, попрыгунчик, кара син аны, зараза! Бар иде киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар. Ә хәзер күз алдыгызга китерегез, кыз егетен әти-әнисе белән таныштыра. Матурым, син минем әниләремә игътибар итмә, алар минем әзерәк кенә теге вакытта. Ярар. Әни, әти, без кайттык. Кем бу? Мин белмим, алар минем әниләрем түгел. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар. Күз алдыгызга китерегез, коткаручы романтик. Эх, нинди матур көн. Коткарыгыз, коткарыгыз. Кайгырма, коткаручы монда. Шундый матур. Синең пульсың бар әле. Нигә син шундый зәңгәр? Ә, сиңа салкын. Син кая карыйсың ак? Әйе, бигрәк бүген көн матур. Монда сүзләр кирәкми. Туктале, туктале. О, попрыгунчик! Җитте, җитте, җитте.